саламатсыздар ма құрметті оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз электр сыйымдылық конденсатор конденсаторларды жалғау болып табылады әрине бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы құрметті оқушылар біздің каналға жалғыз тіркеліп кетуді ұмытпаңыз әрбір сабағымыз шыққан кезде бірінші болып көруге мүмкіндік аласыз олай болса біз бастаймыз бүгінгі сабағымыздың негізгі күтілетін нәтижелер жалпы конденсатор жайлы толық мәлімет алатын боламыз және де осы конденсатордың яғни электр сыйымдылық формуласын түсініп есептерде алатын боламыз олай болса бізде жалпы оқшауланған өткіштердегі электр сыйымдылық дегеніміз не жалпы электр сыйымдылық деп отқанымыз зарядты жинақтайтын жинақтау қабілеттілігі дейміз ал конденсатор дегеніміз сол зарядты жинақтайтын аспап деп қарастырылады сонымен біз бұл тақырыпты 8 сыныпта қарастырған болатынбыз сол кезде естеріңізде болса біз қалай қарастырдық міне қараңыздар с тең зарядтың неге қатынасы кернеуге қатынасы деген болатынбыз ал енді бұл жерде потенциалға қатынас деп қарастырдық не үшін потенциалға қатынас деп қарастырдық себебі кернеуіміз тең болады потенциалдар айырма деп айтқан болатынбыз екеуінің өлшем бірлігі әрине вольт болғандықтан енді осы жерде потенциалдар айырымының формуласын ашатын болсақ ал потенциал неге тең еді формуласы міне қараңыздар осыны айтқан болатынбыз иә потенциалдың формуласы өткен сабақта да қарастырған болатынбыз осы жерде біз потенциалдың орнына қоямыз формуланы сол кезде түрленген кезде негізгі формуламыз түрленіп шыққан формуламыз келіп шықты міне қараңыздар иә неге заряд пен заряд қысарып кетеді к астында қалады э, формула былай жазсақ болады екен немесе ә, былай да жазуға болады осылай түрлендіріп қарастырсақ болады себеп неге олай түрлендірдік k деп жатқанымыз неге тегеді к дегеніміз ашып көрсетейік K дегеніміз к тең бір бөлінген төрт пи е е нолевой деп қарастырған болатынбыз иә осыған тұрақты тең еді ғой и форма аштық болды бар болған сол ары қарай кеттік енді біз ары қарай жалғастырамыз электр сыйымдылықтың негізгі өлшем бірлігіне тоқталатын болсақ сыйымдылықтың негізгі өлшем бірлігі бұл фарад деп аталады ал математикалық өрнегінің өлшем дейтін болсақ кулон бөлінген вольт деп қарастырады екенбіз жалпы си жүйесіндегі электрсенімділік өлшем бірлігі бұл фарад қысқартылып әрпімен белгіленеді фарад дегеніміз яғни бір фарад дегеніміз бір вольтқа тең атқару үшін ә, жасалынған бір кулон зарядты айтады екенбіз ал енді бізде есептерде қолданамыз яғни фарад өте үлкен шама иә яғни практикада сыйымдылық көбіне ә, микрофарад немесе пикофарад немесе нанофарад болып бөлінеді аз иә сол себепті ә, бұл жерде қарайтын болсақ бір микрофарадымыз неге тең деген сұрақ бір микрофарадымыз ә, оның минус алты дәрежесі фарадқа тең деп аламыз ал бір ә, пикофарадымыз пико деп жатқанымыз оның минус он екі дәрежесі фарадқа тең деп қарастырамыз себебі үлкен сандарды кіші сандарды ықшамдап жазуға ыңғайлы дәреже түрде жазамыз ары қарай енді конденсаторларға тоқталатын болсақ бізде мына жерде қарайтын болсақ әрине бұл сфера тәрізді яғни былай айтқан кезде сфера тәрізді конденсаторға тоқталып кетеміз негізгі жаңа қарастырған болатынбыз потенциалдар айырма неге тең еді негізгі потенциалымыз міне қараңыздар кq бөлінген эрға тең бұл, бұл бізде мына аралық градус бір құтқарылған зарядымыз бұл бірінші потенциал енді екінші потенциал бізде р екі болғандықтан потенциалдар айырымы деген неге тең еді фи минус фи нолевой деп айтқан болатынбыз иә сол кезде орындарына қойдық жай ғана формуланы ә, түрлем шыққан кезде осы жерде ә, мынау ә, бірдей болғандықтан жақшаның сыртынан шығарамыз жақшаның ішінде не қалды қалған р екі қалды деген сөз иә арақашықтықтар қалды немесе формуланы түрлендіріп қалай жасақ болады тағы да дәл осы процесте ә, ортақ бөлгіш беру арқылы мынандай күйге келтірсек болады ортақ бөлгіш береміз иә мына бетке р бірден мына бетке r екіден сол кезде мынандай ә, түрде жазуға да болады екен енді ә, алдағы уақыт өткен жаңа айтып кеттік қой формуланы түрлендірген кезде бірінші формуланы төртінші формуланы түрлендіру арқылы біз мына бір форманы шығарсақ болады екен осылай түрлендіріп шығарсақ немесе осы жерден кан ашатын болсақ қамыз неге тең тағы айтып кетейік бір бөлінген иә төрт пи е иә е тең иә и болды ары қарай мына формуламыз келіп шығады осылай формулаларды түрлендіруге ол Негізге, негізгі формуласын түсініп алды. ары қарай енді жазық конденсатор сыйымдылығы жалпы жазық конденсатор деп отқанымыз пластин арасындағы бір электр кернеулігі ретінде қарастырамыз өріс қарастырамыз бізде жалпы өрістің кернеулігінің формасы қандай еді деген сұраққа тоқталайықшы өріс кернеулігінің негізгі формасы өріс кернеулігінің негізгі формасы күштің неге қатынасы зарядқа қатынасы деп қарастырамыз немесе немесе екінші жағдай егер пластина арасы болатын болса біз қалай қарастырамыз е тең кернеудің ара қашықтыққа иә қатынасы деп қарастырамыз осы жерде біз ә, нені ашамыз мына жерден кернеуді ашамыз кернеуді ашатын болсақ фиге тең ғой демек форманы міндетті түрде жазып қарастыруға болады ары қарай бұл қалай жазылды деген түр талдап көрсетейік бізде жазық конденсатордың формуласы міне қараңыздар иә мынаған деген ал жаңа сыйымдықтың формуласын біз не істедік заряд бөлінген пи осы жерден пи табатын болсақ заряд бөлінген конденсатор деп форманы түрлендіру арқылы осылай жасап бұл жерде сыйымдылықтың орнына біз міне мынаны жазамыз да сол кезде диаметрмен диаметр кетеді арақашықтықтар форма келіп шығады немесе ә, міне қараңыздар жаңа ашып көрсеттік жалпы потенциалдар негізгі айырмасы формасын аштық осы жерде ә, кернеулігіміз неге тең еді мынаған орнына қойған кезде форма осы түрлерді жазуға да болады бұл жерде д деп жатқанымыз арақашықтық өлшемі метр с деп жатқанымыз аудан өлшемі метр квадрат енді бірінші өрнектен осы жетінші формуламызды түрлендіретін болсақ келіп шығатын формула бұл жазық конденсатордың формуласы екен әрине жазық конденсатордың формуласына қарайтын болсақ мынау бізде екі конденсатордың арақашықтығы мынау аудандар деп қарастырамыз бүйтіп көрсетейік сіздерге түсініктірек болу үшін мынау бізде конденсатор болса мына бет аудандары ал мына аралық олардың арақашықтығы деп аламыз мына бетте оң заряд болса мына бетте теріс заряд бар деп қарастыратынбыз ары қарай кеттік енді осы тақырыпқа байланысты тақырыптық тест тапсырма бізде оның қалыңдықтары берілген электр электрсеимділіктері берілген және электр өтімділігі берілген пластинаның ауданы ә, әрине бұл форманы есепті шығара аласыздар деген үміттемін шығарып комментарий ретінде қалдырсаңдар қалдырсаңыздар ары қарай енді бізде конденсаторда жалғау тәсілдері бар конденсатор жалғау арқылы біз екі тәсілмен жалғаймыз біріншісі ә, параллель қазір көріп тұрғанымыз параллель жалғау бізде мынау параллель жалғау неге өйткені келгеннен кейін қараңыздар үшке бөлінді үш тізбекке демек мына жерде ток күшейіп кетсе мына жақтан ток жүре береді мынау күйсе мынамен жүре береді деген сөз да яғни ә, ондай жағдайда біз өткен сабақта айтқан болатынбыз кернеу әр, тізбекке ә, қалай жалғанады деген болатынбыз параллель демек былай жалғаймыз деген сөз кернеуді былай жылайтын болсақ барлығында кернеу неге тең болады бірдей болады деген сөз нәтижесінде жалпы кернеудің формасы міне қараңыздар барлығы бір біріне тең деп қарастырылады ал енді бізде параллель болғандықтан жалпы сыйымдылығымыз барлығын қосындысы яғни үлкен сыйымдылыққа тең болады параллель жалғайтын болсақ зарядтар да әрқайсысында ә, неге тең болады жеке жеке боламыз барлығында ә, әртүрлі болғандықтан олардың жалпы кезде қосындысы түсіндіре бұл бізде параллель жалған кезде ал енді ә, екінші осыған байланысты бір есеп шығарып көрсетейік мына бір тізбекті шығарамыз қай жауап болады белгілейміз бізге шығарып жіберетін боламыз иә келесі конденсаторларды тізбекте жалғау жалпы тізбекте жалғаған кезде көріп тұрғанымыздай міне қараңыздар мынау бізде ток көзі болса ток көзінен ток жүрді иә. нәтижесінде тізбекте жалған кернеу әрқайсысында жеке жеке болады деген сөз иә ал зарядтар барлығында бірдей мысалы біреуінде ток болмаса барлығында болмайды деген сөзіне қарайтын болсаңыз тізбектей бір тізбектің бойында деп қарастырып да ол кезде формасы қалай болады яғни барлығында зарядтар бірдей тізбекте біреуінде болмаса барлығында болмайды деген ол тізбек бойында болады ал кернеулердің әрқайсысында әртүрлі себебі мына жерден біз өлшейтін болсақ былай өлшеуге болады иә жеке жеке өлшеп қарастыруға болады ғой демек осылай қарастырған кезде ә, жалпы кернеу тапқан кезде қосындысын аламыз ал жалпы сыйымдылық тапқан кезде қалай істейміз деген сұрақ туындауы мүмкін жалпы сыйымдылық тапқан кезде біз не істейміз мына формуланы қолданамыз бір бөлінген деп қарастырады енді <clears throat> осыған байланысты бір есеп жалпы тізбектей қосылған кезде екі сыйымдылығымыз берілген микроаппаратпен жалпы сыйымдылықты табамыз және жауапты компоненттер ретінде қалдырамыз келесі мына бір аралас тізбек жауабы бір жарым микроаппарат болады дейді осыны бір жарым болатындығын дәлелдеп көрсетеміз енді бізде электр сыйымдылығымыз тәуелді емес неге заряд пен кернеуге тәуелді емес ал өткізгіштің гармоникалық өлшемдеріне геометриялық өлшемдеріне өткізгіштің пішінімен өзара орналасуына және өткізгіштердің арасындағы ортаның электрлік қасиеттеріне тәуелді деп қарастырады екенбіз ары қарай енді осы сабағымыз қаншалықты түсінікті түсінісін болғандығын анықтау мақсатында бар болған төрт тапсырма бердік орындаймыз түсінбеген жеріміз болса комментарий қалдырамыз барынша барынша репост жасаймыз достарымыз үйренсін көрсін және біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз келесі сабақта қанша сау болыңыз